se malují vejce nějaký. Ale podívej se, podívej se, jak ta kraslice je vyfouklá. Tam už to, ten žloutek a ten bílek, ze kterého se vždycky děláme to pláčenku, už tam není. Potěžkej to. No, to už tam není, to už je vyfouklý to víc. No, no prosím. Můžu to malovat? Ty tam nevejde, ty, tam Na to se domluv tady. Chceš malovat taky? Jo. A nespálíš se? Ne, tak to uděláte. No. Vyber si vajíčko a pojď malovat. Jo, tady to je, co je tohleto? Zdobení dužinou jezerní sítiny. No, taky zaznamenám u toho. se namočit. A čáro rychle, nebo to uschne. Tak, takhle si to otoč. Tak, se namočit a rychle na vajíčko. Už je to suchý. Musíš to zase namočit ještě jednou. Takže to je galerie velikonočních kraslic v Libotenicích u Terezína. Kromě kraslic. Tady mají i panenky z kukuřičného šustí, se, který jsme, se kterými jsem taky strávil mládí. Díky na tatě Evě. Tady jsou ty různý. Jo, a to je, to je ta jezerní sítina. To je nějaký oranžový, ty jo, to je porno. Voskový relief. Je, ty jsou slaměný tady zase. To je taky sláma. To je včelí vosk. Ty jsou vyškrabované vzory. Poláčková Františka, Kučírková Ludmila. Tady paní docentka takhle střihala voskový relief, vyškrabávané vzory. Ty vole, to jsou teda titěrnosti. Hovorka Jaroslav, Tulíček Pavel. Zase budeme dělat tady. A pojedeš mm. takhle a mě, jo? Mm. První kytku mám. To tam půl. No. A to se půjčí do prostřed.